صلی اللہ اللہ علیہ علیہ یا یا یا رسول وسلم حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن سید نا حسین ولا و صاحب و بار سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے یا رب میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی صلی سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم